naon nukatilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeng datang nate yang ada-ada untuk pernah ayah surat hela kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut dan ngenahin kos gitu mata atau ente Lurah Miskar naik di sorum paeh <laughs> adanya maut di masjid gersujud senang kurang Nu mautkertahhlil senang kurang maut keca Quran Masya Allah maut ekir eh, ibadah dzikir ya Allah ya rob maut ketikab Masya Allah di hotel Hai di hotel Masya Allah dianuosok mandi ayaah uap panda nontarar karena bla hahaha <laughs> terliu mautnya dadak tuh pernah dibejaanai orangrang nah cakak tim asong numamadku lama selalu inget kau maut sakkumaha nu diceritakanku Kanjing Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yakni aksiru lo eling kangat kannikmatan kali ulama terus baik inget kap terus in inget inget ke alam barzah inget ke akhirat inget ka bakal dihi sab inget ka bakal ka panggih jeng Gu di Allah Masya Allah kasep-kaseh kurang gakur-akkur <laughs> Masya Allah namunmun tadi ayat anu dibaca ayat diawali He manusia man ditah orang siun ke Allah dittaka Allah lamun orangmogas Allah aman belajar kalau Allahdu belajar sebab lamun ke belajar mual bisa belajar tentu belajar dedu aya guru Abeh bisa sangeststa bisa Abeh jadi adat atas si ulah kamari bulan kamari atas lebaran di bulan Romadhon Mayah renyet-t Jin kalau <laughs> barang lebaran Masya Allah Masya Allah manggi awewek make calan tadi doge nggak dongeng dongeng je eh, ceritanya bulan puasatara hebat maca Quran hebat barang lebaran panjangnyananyaduk waring ojek dangaranger ngoojk ah, ah, ah. mangi sewa Cinat kamari bulan puasa tapi mangis sewa kosilah ce jadi tukanginya jaditummbakannya dua di dirempet dua dirempetnya ceknya data jangan ke depanuh segera jangan nempelgue nggak enakju nempel gojek <laughs> tolol jalan putih beresjanterguenya ke perumahan eh, barang di perumahanelepon sabang ko deh jadi itu bulak-balik bulak-balik ke mm, boga boga sewat beran gitu me gogodan ti Gustiuh gogo Gusti ya Allah ya makanya sempak doang sial nang tanganlahget <laughs> si lamun can dipelajari ku urang bakal le baik si lamunkurang dibisatkan bakal el baik si lamun kurang tadiadat ke dattu el baik cacak-cacak urang urang besok nga raji si kurang kalau Allah kullu murdiatin amardoat yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal ayah moal ayah tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amardoat wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha nureuneuh ngadadak ka juru di haripun orang teh kiamat kiamatku brong ke kiamatrup tadi dica teh maut emang mautku gitu dirlot diwal bisa dirubahku Allah de misalnyarah misar maut de misalnya melotot nga kam ngo bonnceng si Mmba orang <laughs> ya Allah <laughs> dibijakan kedahsatan kiamat seperti etak tidak bejaken maut eta seperti etak tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Robbi <tsk> Naila kurang berarti me dangkal kene ka Gusti Allah subhanahu Wata' ala ditah kurang si maha bahkan sita jadi maom jadi mam kalah ditunet ciri jelemahan ke Allahju jadi mam sana jante saet tetunuh ciri gitu be kurang ngaharpan siksa nusak itu dahsatna pelamun nyaritakan siksa ula jauh-jauh di Bukhari di Bukhari kabar gula gaji Bukhari sayalan babang beta di kita Bukhari ayah Jeman e di airat keang nangan datang kangkeongan amalu goreng nah datang tadinya deu datang ke dengkul masih kuku cuprakan kene keang datang kacagkeng masih bisa ngap-gapan Asalnya orang pasar gadung memual mereka datang ke irungnya mudah-mudahannya paling datang ke dia doang ya <laughs> datang kaliput luar misar mah sameter tuh hukum lalu <laughs> berjana tak imam kesak bagi orang mantak tadi walakin azab Allah syadid supaya sien, ulah bab dipanggang ulah bab dikulub ulah bab ngerecek punyalah bab ngagolak bab keang bebab keang can di kan raaka masih Kennedy di babang ya Allah lain hebat jasanya nama lantaran nu tadita hiji Rikikutur ya tuh tenahan nomor kedua amal tuh bisa digatian beramal Jamal kebel di alam dunia nomorkatibejaan ih in li almarhumah didikpan biasa dongeng isa biasa keeh terus ngobrol keehk dihudangangkan sahur lahgaan kene maksudnya Pajar bajar hirup Kenne tapi ternyata kante ayaah Nah coba itu seperti gitu pulang ada ngede cerita dicikandek tamuub biasa Kaimah atuh sehat buger uh hukumahan manntas keliling-kelliling-kelliling datang Kaimah maut coba tak judul di belah raja kabar cerita tamu baik mantas buka maju salat magrib seangagagaimah ngopi itu teruskorsi kita ku majikanwehweh <laughs> <laughs> dongeng seputar seputar non gara-gara lebaran nunyaritakan maut nggak dadak maut nggak dadakhati maut nggak atuhka ya Allah ya Robbi neeta terjadi kabaturkababatur kabatur kabatur kauka orang wallalaji terus itunyaritakan non karenagara kapal balik nahan berjamaah me mawamah ratusan jelemak dan lain-lain sebagainyauka dit ituuka Bogor yacing di sisi jalanjun cair mandi kebawaku cair tadi ku naang irin segalanya merin malakal maut guys <laughs> nungguan siacak ya ada Nah jadi le orang carita seputar siin tangka mana orang siin ke Allah datang ke mana mantap carita Alquran nikmat orang pemanzu Jeman lu bisalah jauhan narakaju diaukan ke sorga jauhtina nerakaju aska sorga etalalah lu bahagia usahakan ke orang ngajauhantina naraka berarti larangan-larangan tigus si Allah Quranjauhan perintah-perintah Allah laksanakin.